हाय फ्रेंड्स मेरा नाम रवि और आज हम लेकर आपके लिए एक्सेल की क्लास नंबर थर्टीन तो इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे वी लुकअप वी लुकअप का कैसे यूज किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम वी लुकअप की क्लास फ्रेंड्स मेरे पास ये कुछ डेटा है यहाँ पे कंपनी के नेम है और ये जो ये बेसिकली जो डेटा है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है तो यहाँ पे ये इसकी कंपनी के नेम है और ये जो कंपनी इसका ओपन किया है आज का हाई क्या है लो क्या है और ये बावन हफ्ते का फिफ्टी टू वीक्स का हाई क्या और लो क्या है तो अब हम क्या करेंगे कोई भी एक कंपनी लेंगे उसके बिहाब पे हम यहाँ पे डेटा फैच करेंगे तो चलिए सबसे हम सबसे पहले हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो डेटा वैलिडेशन जिससे कि यहाँ पे सारी कंपनी के नाम एक साथ आ जाए तो हम जाएंगे डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर जाके डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाके नीचे सेटिंग में जाके लिस्ट में आएंगे और लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये सोर्स है इस टैप्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये जितने भी कंपनी के नेम है सिलेक्ट करा नीचे तक एंटर मारा और अब यहाँ पे ऊपर सारे कंपनी के नेम आ गए ये देखिए यहाँ पे सारे कंपनी के नेम आ गए अब हम क्या हमें क्या करना है इसके बेस पे जैसे ये एसीसी तो इसका ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे फैच करके लाना हो ओपन क्या है हाई क्या है लो क्या है और फिफ्टी टू वी का हाई क्या और लो क्या है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम यूज करते हैं कप वीलू कप का यूज करेंगे कप हम यूज करेंगे वी लुकअप वी लुकअप के अंदर जो पैरामीटर होते हैं पहला होता है लुकअप वैल्यू अगला होता है टेबल अंडरस्कोर एरे और अगला होता है column underscore index underscore num उसके बाद है रेंज लुकअप तो सबसे पहले हम लुकअप वैल्यू के लिए ये जो ये दे रखा है ये कंपनी नेम इसे सेलेक्ट कर देंगे इसको हम फ्रीज कर लेंगे होमा उसके बाद टेबल एरे जितना भी डेटा है जहां से हमें डेटा फैच करना है उसको हम पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे कोमा उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर हम यहाँ पे टू देते हैं कोमा जीरो तो ये देखिए क्या करा इसने यहाँ पे इसका जो ओपन था ये आ गया ए का अब इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे हम कर देते हैं dynamically column number D two और इसको आगे की ओर ट्रैक करेंगे कंट्रोल आर करेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो रही है ओके इसको हमने फ्रीज नहीं करा एक बार F4 करेंगे सॉरी F4 हाँ फोर करेंगे एंटर मारेंगे देखिए सेलेक्ट करेंगे आगे को ड्रैग करेंगे कंट्रोल आर तो ये पूरा का पूरा डेटा आ गया यहाँ पे अब यहाँ पर हम कंपनी का नेम चेंज करेंगे टीसीएस करेंगे तो टीसीएस का जितना भी डेटा है यहाँ पे शो कराएगा टीसीएस ओपन ये था हाई ये है और 52 वीक्स का लो ये है तो ये सारा का सारा डेटा इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया एक बार और देख लें तो कप को वी लुकअप के लिए सबसे पहले हमें चाहिए लुकअप वैल्यू जो कि हमारी ये कंपनी नेम इसी के बेस पे हमारा हम अब ये सारा का सारा डेटा फैच करके ले आएंगे तो हमें सबसे पहले लुकअप वैल्यू चाहिए होती है उसके बाद table array table array it means जहाँ से हमें सारा का सारा डेटा फैच करके लाना है तो उस सारे का सारे डेटा को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद है column index number column index number में क्या करना पड़ेगा हमें हमें कॉलम सेलेक्ट करने पड़ेंगे हमें मतलब कॉलम लिखना पड़ेगा वहां पे कौन से कॉलम का हमें डेटा उठा के लाना है जैसे ये है ओपन ओपन ओपन क्या कॉलम नंबर टू तो हमें यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा तो इसके लिए हमने कॉलम नंबर डायनेमिकली कर दिया था हमने यहाँ पे कॉलम बी कॉलम बी करने से क्या आएगा यहाँ पे टू आ जाएगा ये टू आ गया यहाँ पे अगर हम मैनुअली लिखते हैं तो हमें यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ता है इसलिए हमने यहाँ पे कॉलम बी टू करा और यहाँ पे हो जाएगा सी टू यहाँ पे डी टू यहाँ पे हो जाएगा दो नंबर कॉलम नंबर दो यहाँ पे थ्री यहाँ पे फोर फाइव सिक्स तो इस तरह से चेंज होते चले जाएंगे और लास्ट में हमने करा रेंज लुकअप रेंज लुकअप में यहाँ पे हमारा जीरो आएगा एग्जैक्ट मैक्स करने के लिए यहाँ पे जीरो लगाएंगे तो ये थी हमारी आज की क्लास वी लुकअप की दोस्तों अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे thank you watch mind channel